Oyo mpoka mpoka yeyo oyo ningi oyo mapongo oyo kaka yeyo oyo ye kaka ye okotombola bango oyo mpoka oyo ya moke wana alekaka alekaka Oyo kuka. Moko mbisi moko. Oyo mbisi. oyo sikoyo nde aboye moni kula oyo eza libanda ntina kati jaune wana ntina kati oyo mpe nde aboye awa na mokie ya minene na yango mpe ezali azela azela Oyo oyo oyo mpiki mpiki ngolo ngola fraiche auti na fleve oyo mpoka mpoka po astatisi na biso ya kinkole yango wana meme koto ba photographe bazali sikoyo moto asombi apesi na salele boye ada na saisonne na tie bepisi na ngai nyonso tu yango oyo bokomona bepisi na biso nyonso to ezawa de gens près Meme na ebandeli dejà bomonaki nde na bandaki ko saisonner ye. Bon eza na batu misusu awa totiaka ndembi, ayi, muscade, jumbo, tangawis, matungulu ya mike mike pona ya koboma zeyi wana. Eza na mutu mususu aliaka mungwa te totiaka piment doux pona ko garder zeyi wana eyokana te na biloko. Nde ça yango oyo na banda deja ko sejourner deja na tie biloko na nga tout deja na kati eza pret esili pe deja na nga matisa nde sikoyo deja na moto toko matisa yango na moto donc awumelaka na ye te dans 30 minutes abeli na ye nde eza oyo soki kinkole eluki olia nde boye Koyeba ke oye mpe ya kinkuli na ya likasa ezali difference. Mpo ya likasa eya na sauce mais oyo totumbaka yango boye akawuki soki tosilisi kokawusa ye après botie matungulu, tomate, citron, piment esili na ngo après to servir mutu alie na ye. Te. Pas de problème makolia ese lelo oko te soki amutu ya regime akoloba ba biloko mosusu totia na kati bato ya regime baliaka yango te neti jumbo mungwa ya moto ya regime aliaka yango te so moto ya regime tokotiele jumbo te tokotiele mungwa te tokotiele bepice na pima topauteli ye tomatiseli ye na moto po alia aza alaise ndenge ezalana c'est tout merci Esili te oyo tozela ebela. Boma na ngapa Ah oui, service traiteur international avec Cathy Kapesa Aigle. Toujours la solution est là. Cathy Kapesa, toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. mokonzi qui qui kitoko na états-unis d'amérique katika pesa aigle toujours service traiteur à qualité tocos pour toutes vos réservations contactez maman katika pesa pour vos cérémonies réception, manifestation, vos fêtes de mariage, vos fêtes d'anniversaire, graduation, barbecue, événements, Meme les conferences, service traiter, Cathy Kapesa, toujours à votre service, qualite superieur des recettes et repas, ba mususu, c'est local. meme wana atumba wana akoma mpe boye mosala na biso mpena nde yango oyo tata na ngai eyo mama na ngai eyo pico nde sikoyo ende moto asimba charge ya banga bantaba même na bafete na manifestation obenge nga nakendaka na ngai o oh, nini anniversaire nakoya o oh, nini nini nakoya ana ah, na besoin mboka Awa sikoyo to mbale boye to garde yango moto to garde moto ti heure kolo na yango akoya apres tofungoli yango ena papier file esili bon ndenge eza awa nga komona nga christian natumbaka mbisi deja bomoni nde nasali Natumbaka boye moto aye na mbisi na ye asombi natieli ye prix bapasoli natumbi na saisonele ye natie jumbo aye muscade tangawis piment ndembi namatiseli ye na moto soki ebeli na decore boye après na kio servir mutu alie musala na nga na salaka yango wana meme ngulu na tumbaka na ba fete poulet ntaba tout osalaka je vois que bomona biloko tout nde toza yango deja complet awa toluka kaka moto ako soutenir biso vraiment mpona oyo eza mosala na biso nde tosalaka awa awa nasali ngolo na mpoka